Ama kızımı gömmeye buradan çıkamazsam ya kendimi gömerim ya herkesi gömerim. En başta da Zülfiye Gülyan Karam. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan Nokta. Düşeni yemek kanun. Burada akıl. Güneş doğana kadar lazım. Kuştan korkan dara yetmez. Muktedir olmayan karısından müddet ister. <laughs> Büyüğünü bilen Kuştan korkan dar etmez. Muktedir olmayan karısından müddet ister. Kurtlukta düşeni yemek kanun. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan kellen gider. Tabak kısmı gömmeye buradan çıkamazsam ya kendimi göberim, ya herkesi göberim. En başta da bizi buraya koruyan Karam. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan Çocuklukta düşeni yemek kanun. Burada akıl güneş doğana kadar lazım. Kuştan korkan dara etmez. Muktedir olmayan karısından müddet ister. Büyüğünü <laughs> bilen büyüğünü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 ya kendini gömen, ya herkesi gömen. En başta da bizi buraya kuruyan karanlık. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan Kurtlukta düşeni yemek kanun. Burada akıl güneş doğana kadar lazım. Kuştan korkan dara etmez. Muktedir olmayan karısından müddet isterdi. lokanları etmez. Muktedir olmayan karısından müddet ister. <laughs> Kurtlukta nişeni yemek kanun. Ankara'dan Ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan kellen gider. Tabak kısmı gömmeye buradan çıkamazsam ya kendimi göberim, ya herkesi göberim. En başta da zulmeye uyan karanlık. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan Dört Düşeni yemek kanun. Burada akıl. Güneş doğana kadar lazım. Kuştan korkan dara yetmez. Muktedir olmayan karısından müddet ister. Büyüğünü <laughs> bilen, büyüğünü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 ya kendimi göberim, ya herkesi göberim. En başta da Zülmeye kuruyan karanlık. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan kellen gider. Büyüğünü bilen büyüğünden Kırk Düşeni yemek kanun. Burada akıl. Güneş doğana kadar lazım. Kuştan korkan dara etmez. Muktedir olmayan karısından müddet isterdim. <laughs>